talu nawr fel bod digon amser da ni'n clywed y siaradwyr gyd cyn bod ni yn y mewn i'r llif. Uh, ni gyd yn gwybod pam ni ma wrth gwrs, felly diolch i chi am ddod i gyfnogi Jamie a Helen. Um, mae'r Llywodraeth yn Llundain, mae'r BBC yn Llundain, maen nhw mor beth oddi wrthyn nhw fan hyn, mae Esbydderach yn ymwneud hollol a merthnasol iddyn nhw. Dwi'n meddwl yn deall y sefyllfa fan hyn, ac felly maen nhw'n anwybyddu llais pobl Cymru. Mae nhw wedi gwneud hynny ers, ers y dechrau, ers gyhoeddi cymuned nhw a mes 4 a maen nhw'n parhau i wneud hynny. Felly mae safiad y gnaeth uh, Jamie a Helen wedi sefyll yn erbyn y ffaith bod nhw'n anwybyddu ni yn, um, ac wedi mynnu bod uh, Llywodraeth a'r BBC yn clywed yn llais ni. Maen nhw wedi mynd â neges hollol glir a diamwys at y ceidfodwyr yn gweud nad yw'r cynlluniau yma yn dderbyniol i bobl Cymru. Felly diolch i chi gyd am ddod i gefnogi eu safiad nhw. Na i dysgwyddo'n syth nawr at uh, Garffael yn siaradwyr gyda ni. Diolch yn fawr. Um, so yeah. any, any else? Ie, yeah, dwi'n arfo i yn hynny. Dwi'n wedi efo'r technoleg newydd, mae dwi ddim mor newydd â hynny. A beth bynnag, diolch yn fawr iawn i Gymdeithas Iaith Gymraeg am, am, am y braint a'r anhydedd y gael dod yma heddiw i gefnogi Jamie a Helen. A os yna thri ddiolch hefyd i aelodau Cymdeithas yr Iaith dros y... Helo? Right at Ie, o, diolch yn fawr. Y tip da iawn gan un proffesiynol y fanna sy'n gwisgo heti. Gobeithio cael nôl ar y diwedd. Os gwelwch chi'n mynd, <laughs> beth yna, diolch yn fawr eto am y fraint ar y rhedeg a gael dod yma i gefnogi y cyfeillion a diolch iddyn nhw am i safiad del. A diolch, dwi'n meddwl, dros y blynyddoedd, dros gyfnodau maith, maith 40 50 o flynyddoedd yn ddebyg mae Cymdeithas yr Iaith Cymraeg wedi bod yn gorfodi'r Wladwriaeth Brydeinig i ildio concesiynau ac wedi mynnu wedyn bod nhw'n cadw at hynny. Achos concesiynau ydyn ni wedi cael ac maen nhw'n barod iawn i'w diddymu nhw pan ddaw cyfle. Fel da ni'n gweld efo'r wladwriaeth Lys, fel da ni'n gweld efo Esbydarec, fel da ni'n gweld efo um, DBC Cymru. Felly diolch i Gymdeithas yr Iaith am y protestio a'r gwrthsefyll drwy'r mynyddodd. Diolch bod, bod dangos bod na dydy pobl ddim, dydy pobl Cymru i gyd o le ddim yn, yn, yn fodlon derbyn y, y, y drefn, y drefn yma, anghyfion yma sydd yn, yn llywodraethu ni. Um, Ni'n gwneud un o'r nodiadau fan hyn. Ie. Yeah, um, Chi'n gwybod, um, beth yw'r nodiadau sydd wedi'i gwneud? O ie, ie, dwi'n meddwl ddech bod mae yna ma nifer o gansesiynau wedi cael eu rhoi dros y blynyddoedd Ta fod er enghraifft um, deddf, deddf, deddfau iaith, um, bwrdd yr iaith, comisiynydd yr iaith rwan. Fel bethau hyn yn ddigon, fel bethau hyn yn ddigon, dyna ni, da ni wedi cael, da ni wedi clywed gwleidyddion yn dweud, dyna ni, mae brwydr yr iaith wedi darfod, mae gennych chi deddf iaith y flwyddyn yma, deddf iaith newydd, uh, well fyth mae gennym ni Gomisiynydd Iaith rwan. Y ffaith amdani wrth gwrs na dydy hyd consesiynau arwynebol iawn iawn ydy'r heini. Ac mae'r rhaid, mae'r rhaid fel ati i wrth sefyll fel mae'r cymdeithas yn neud. Um, da ni, o'n i'n ni gweld darllen dy diddordeb llythyr gan uh, David Iwan yn y Cymro, dwi'n meddwl, ddiweddar, yn yn mateb i fyniadaeth lem iawn gan uh, Darren Glyn Jones ar y BBC. A dwi'n meddwl bod pwynt mae'n neud yn bwysig iawn, bod ni'n gwahaniaethu rhwng bobl sydd ar y brig yn, esb, yn, yn, yn y BBC, bobl sydd ar y brig yn uh, Esbyreg, bobl sydd, mae'n ei ofn, mae'n ei ofn, sydd yn ei swyddi a wedi penodi gan y Lydwriaeth Brydeinig y gan y sefydliad Saesnig am y bysau nhw'n bobl sydd yn fodlon plygu glin o man ar gyfl. Mae rhai gwanaethu rhwng sy'n nhw a y bobl sydd yn Esbyddarec ac yn y BBC sydd yn gwneud i gorau i ddarparu uh, gwasanaeth radio teledu teilwng i ni. Mae eisiau gwanaethu ac yn fi'n meddwl y rhaid i ni feddwl am ddod nid yn unig beirniadu, mae'n rhaid i beth ydy'r nod gwleidyddol. A'r nod gwleidyddol yn y pen draw, ac sydd ddim yn rhy bell i ffwrdd gobeithio, ydy bod rheolaeth yng Nghymru dros gan gorff democrataeth Cymreig uh, dros y cyfryngau yng Nghymru. Wel, mae yna ma, na, ma na berig mawr, berig mawr dim ond ymosod ar, ar y BBC, Dwi'n siŵr sure bod ni gyd yn sylweddoli hynny heddiw, ble pan mae uh, gwasg ffiaid a chyfryngau ffiaid uh, Rupert Murdoch ar y tydalennau blaen. Ach, da ni ddim eisiau ochri fel pobl fel na. Os mae ma, ma hyn, da chi'n gweld, mae hyn sydd uh, yn y wasg heddiw ac yn y cyfryngau, yn y newyddion am Rupert Murdoch, mae'n mae fwy hyd yn oed ar pethau ffier maen nhw wedi gwneud, achos brwydr am rym ydy hon, rym awdurdod pwer. Dyna mae ma, ma Murdoch a'r corfforaethau eraill maen nhw'n gynrychioli, maen nhw'n erbyn y sector cyhoeddus ym myd cyfryngau wrth gwrs, ond hefyd y myd iechyd, y myd addysg a bob dim. Felly mae yn brwydr. Mae yn brwydr. Mae'r brwydr dros y Gymraeg yn fan hyn yn brwydr ac iddi oblygiadau fidea, fidea. A mae rhaid i ni ymgyrwneud yr ymgyrch yma a cefnogi'r safiad dewr yma fel blaen y gad yn y frwydr dros gael cyfryngau Cymreig wedi cael sy'n atebol i bobl Cymru ac nid i i'r sefydliad Saesnig ac nid i bobl ar Rwpert Murdoch. Diolch yn fawr iawn i chi am y gwahoddiad. Diolch yn fawr iawn yn arbennig i Jamie a Heledd am i safiad dew. Diolch chi.